танк основа сучасного сухопутного бою. Він виконує широкий спектр завдань, які не можна замінити нічим. Леопарди створювалися, аби боротися з радянськими танками, які використовували наш ворог. Прийняти танки, виходячи з тактико-технічних характеристик, складно. Ну, по-перше, танкам досить нечасто доводиться вступати в дуелі, вони частіше діють проти укріплень, ртів, легшої бронетехніки і піхоти. По-друге, Сучасний танк складна в управлінні бойова машина, тому успіхи і невдачі часто залежать від, просто від невміння використати її потенціал на 100%. Танк Леопард це розробка німецького концерну, і за основу взяли чотири найважливіші характеристики: захист, маневреність, вогнева міць і система керування вогнем. А далі розглянемо їх по черзі і спробуємо порівняти з російською технікою. Броня. У Leopard 2 чудове бронювання. У лобовій проекції еквівалентно товщині броні версії А4 і становить від 640 до 840 мм. Броня спокійно витримує влучення з будь-якого радянського танка свого часу. З кожною модернізацією на танк навішувалися додаткові пакети бронювання, але навіть без них танк чудово захищений. Застосовується багатошарова комбінована броня, динамічний захист, як у радянських танків, не використовується, бо розриваєш набагато уламків, вважається небезпечним для своєї же піхоти. Недоліком можна вважати те, що Леопард 2 відрізняється вертикальною установкою бронелистів. Раціональних кутів нахилу броні на корпусі та на башті мінімум, особливо на ранніх модифікаціях. Натомість виробники використовують рознесення броні, тобто різні шари захисту знаходяться на великій відстані один від одного. Розробники вважали, що безпека екіпажу найважливіша, тому танки Леопард 2 без автоматичного заряджання, тому снаряди відокремлені від екіпажу броньованою перегородкою. У російських же танків башта може полетіти високо в небо через автомат заряджання, бо снаряди в ньому розташовані по колу. Тому, у разі попадання в танк радянського зразка, весь боєкомплект вибухає, не залишає шансів для людей всередині вижити. По суті, екіпаж танку сидить на снарядах. При влучанні снаряду і пробиття лобу корпусу у правий борт місце механіка водія, у борти у місці розташування автомату зарядження або при подриві на противотанкових протидніщевих мінах весь танк вибухає, не лишаючи жодних шансів екіпажу на виживання. Навіть танки Т-80, останні і найбільш досконалий в трійці радянських основних бойових танків, в ході Першої Чеченської війни виявилися настільки уразливими у борт в область боєукладки. Що після закінчення бойових дій всі Т-80 вивели з Чечні. У командира російського танка на башті встановлено зенитний кулемет. Але щоб стріляти з нього, він має вилазити з танка, вилазити із захищеної машини назовні і стріляти. Лепард 2 має ж дистанційно керований модуль зі столом 12 мм. Але російські танки майже за габаритами. Перевага малих габаритних розмірів очевидна. Меншу ціль важче вразити, плюс бонус до маневреності в обмежених умовах, наприклад, у населеному пункті. Танк повинен вміти швидко переміщатися на полі бою, і з цим параметром у Леопарда жодних проблем немає, навіть у сучасніших, а тому найважчих версій. У всіх танках Леопард 2 стоїть один же багатопаливний двигун потужністю 1500 кінських сил. Витрата палива на 100 км становить 500 літрів по шосе і 300 літрів з бездоріжжя. Лепард 2 може пересуватися зі швидкістю 72 км на годину по шосе і до 55 км на годину бездоріжжям. Швидкість заднього ходу становить 31 км на годину, що дуже важливо для маневреності танка. Це важливий параметр, оскільки в бойових умовах Танки іноді діють, виїжджаючи з укриття для обстрілу цілий, а потім ховається назад. Чим швидше вони це роблять, тим менше у супротивника шансів вразити його вогнем у відповідь. Дізель Т-72Б3 має потужність 840 кінських сил. Швидкість заднього ходу танка становить 4,2 км на годину. Вага досить важливий фактор. Він може впливати на логістику, оскільки її потрібно враховувати, наприклад, при проходженні мостів, де знадобляться важчі тягачі з прицепами, оскільки танки не транспортують на далеку відстань своїм ходом. Бойова маса на сучаснішого Леопард 2А7 понад 66 тонн. Для порівняння бойова маса російських Т-80У, Т-72Б3 та Т-90 біля 46 тонн. Багатанків Leopard 2А7 більше, але вони мають семикаткову ходову частину. На відміну від шестикаткової у Т-80, Т-72 і Т-80. Тож і тиск на квадратний сантиметр ґрунту у них майже такий самий, як у танка радянського зразка. Комплекс керування вогнем ще один сильний бік, бойова машина Леопард. У версії А2 вже був тепловізор. Балістичний комп'ютер Леопарда автоматично вносять поправки в залежності від швидкості цілі та самого танка, а також погодних умов та зносу ствола гармати. Командир танка має стабілізаційний двопанорамний приціл, але він ще може користуватися прицілом навідника. При необхідності здатний самостійно стріляти з гармати. Танка же радянського зразка приціл 1 г 42 банально нічого не видно. Французький тепловізор, встановлений в цьому так званому вітчизняному прицілі танка Т-72Б3, не дозволяє змінювати захисне скло в польових умовах. Тому єдиний влучний постріл в доволі велике віконце на башті перетворює танк на трактор. Вартість Лепарда 2. Вартість танка залежить від його версії та комплекту поставки. Адже крім самих бойових машин, вартість контракту зазвичай входить обладнання для технічного обслуговування та ремонту, боєприпаси, комплекти запасних деталей навчання екіпажів та інженерів, а іноді дорогі тренажери. Але незважаючи на те, що деталі таких договорів не розголошуються, деякі висновки щодо вартості танка можна зробити. 2А4 від 1,8 до 3 мільйонів євро. 2А5 від 6 до 8 мільйонів євро. 2А6 від 7 до 10 мільйонів євро. Новий 2А7 плюс коштує від 13 до 17 мільйонів євро. Леопард 2 вже понад 40 років популярний у всьому світі. Мінус західних танків це необхідність спеціальної підготовки екіпажів. Сучасні танки досить складні в управлінні, оснащені цифровими системами управління вогнем, спостереження, зв'язку. Танк обладнаний прекрасним цесівським прицілом, ефективною системою керування вогнем, тепловіздільними камерами що забезпечують круговий огляд усім членам екіпажу, системою постереження, системою пожагасіння, багажошаровою бронею, щоб підбити з внутрішнього боку протиосколковими матами. Досить складна машина. При цьому кожен член екіпажу повинен в ідеалі володити технікою так, щоб його дії були доведені до автоматизму. Адже в бою найчастіше вирішальну роль відіграють секунди. Самі по собі танки, хай навіть і ефективні, не є срібною кулею. У будь-якій війні це лише інструмент, яким треба вміло володіти. Друзі, якщо вам сподобалось відео, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди озброєнь. А ще у коментарі ви можете залишити побажання, з якими марками озброєнь ви хочете познайомитись на каналі.